بوی اومد اصلا نمیشه گفت بوی چیه سری خیلی شدید بدن اصلا اجازه نمیده راه بریم خب میده داشتم چشم سیاه شده بود